Naam, karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha mapishi na Sam Take a Shot na mapishi yake. Leo nimewaletea Spanish chips. Unataka kujua Spanish chips inapikwaje? Twenzetu. Leo nimewaandalia viazi, mayai, vitunguu, karipoda na pilipili hoho. Hakikisha umevikata viazi vyako vizuri, lakini pia umeviosha kwa uzuri zaidi. Sasa nitachukua fampeni nitaiweka jikoni, nitachukua mafuta yangu ndayachemsha kwanza. Nikishamaliza kuyachemsha nitayaepua. Nikishaepua nitachukua flampeni, kisha nitaweka vitunguu, ntahakikisha viive, lakini visiive mpaka ile brown ionekane. Baada ya hapo, nitachukua viazi vyangu nitaviweka. Nikishaviweka nitachukua mafuta tena kidogo, nitayaweka. Baada ya hapo nitafunika, nitasubiri ndani ya dakika 15 mpaka viazi vyangu viive. Viazi hivi leo vimekuwa vingi sana, mayai kidogo, lakini koja tuone itakuwaje. Yes, sasa wakati huku vinaendelea kuiva, nitaandaa mayai yangu. Nitachukua pilipili hoho yangu nitaiweka kwenye mayai, kisha nitachanganya kwa uzuri. Nikishamaliza hapo ndachukua karipoda yangu, nitaiweka kijiko kimoja, nitaichanganya vizuri mpaka ikolee kabisa. Nitaangalia viazi vyangu kama vimeiva. Yes, viazi vyangu vimeishaiva. Yes, sasa nitachukua chombo kikubwa zaidi ambacho kitaweza kutosha kuingia viazi pamoja na mayai ili niweze kuchanganya vizuri. Nikishamaliza nachukua viazi vyangu na viweka kwenye chombo hiki. Baada ya hapa nitavichanganya vizuri. Hakikisha umechanganya vizuri zaidi mayai yakolee kila pande. Yes. Baada ya hapo nitachukua fohili nitaifunika ndani ya dakika kumi. Nikishamaliza nitachukua frying yangu nitaiweka jikoni, nitachukua mafuta kiasi, nitaweka Ndiyo, nikishamaliza nitachukua viazi vyangu nitaviweka, nitaviweka kwa vizuri. Yes, nikishaviweka nitahakikisha nimevisambaza vizuri zaidi. Sasa ukishamaliza kuweka, unaweza ukafunika au ukaacha viive taratibu. Kwa mimi nitafunika ndani ya dakika tatu. Sasa chipsi zangu zitakuwa ziko tayari kwa ajili ya kuzigeuza. Mm, mm, mm, mm. Wow. Sio kwa harufu hii nzuri hapa jamani. Mm. Spanish chips we. Hizi ni tofauti na zile za mtaani. Naam, nikishageuza upande wa pili nitahakikisha natengeneza umbo langu vizuri pembeni ya flampeni yangu. Hakikisha imekauka vizuri. Naam, chips yangu haijawa brown sana kwa sababu niliweka viazi vingi, mayai kidogo, lakini next time tutarudia ili pishi. Naam, nitahakikisha viazi vyangu vimeiva pande zote mbili. Naam, Spanish chips ipo tayari. Wow, hebu iangalie ilivyopendeza, angalia ilivyokuwa nzuri. Hivi ndivyo tunavyopika Spanish chips. Mimi ni Sam Tiger Short na mapishi yake. Ndugu zangu, mnasubiri nini? Kusubscribe ili tuweze kupata video nyingi zaidi hapo baadaye za mapishi. Karibu, hii ni Sam Tiger shoti na mapishi yake.